Hi, Assalamualaikum guys, welcome back to another gameplay video of GTA San Andreas. So guys देख सकते हैं फिर से आज हम CJ के साथ अपने रॉयल मैंशन में मौजूद हैं और आप देख सकते हो कि भाई शाम हो चुकी है और मेरे ड्राइवर ने गाड़ी मेरी लैंड क्रोजर ब्लैक कलर में बाहर निकाल के भाई स्टार्ट करके चमचमाती खड़ी कर दी है क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी सिक्योरिटी आज मैंने किया है सिक्योरिटी मोड इसमें जो कि एफ की सिक्योरिटी की दो गाड़ियाँ मुझे मिल जाएंगी और उसके साथ काफ़ी सारे गार्ड्स भी होंगे ठीक है तो एक मैं हूँगा अपनी कार में फोर सीटर कार है मेरे पास ठीक है लैंड क्रोजर है फोर सीटर ही होती है तो मेरी गाड़ी में मेरे अलावा तीन गार्ड्स होंगे मेरे साथ और पीछे जो मेरी दो गाड़ियाँ होंगी उनमें भी काफ़ी सारे एफ के गार्ड्स होंगे भाई हाई लेवल के और बुलेट प्रूफ गाड़ी होंगी सो लेट्स गो मैं अपनी गाड़ी में बैठ चुका हूँ और अभी थोड़ा सा आगे जाते ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने कार्ड्स को सो so, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि मुझे अभी निकलना चाहिए रोड की तरफ क्योंकि जो हमारी ये घर के सामने वाली रोड है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और हमेशा की तरह मेरी लैंडिंग हुई है एक बांदर की तरह लुक लाइक मंकी वैसे मैंने लैंडिंग कर ली अपनी सीधा रोड पे सो so, अभी के लिए तो मैं सही सलामत रोड पे पहुँच चुका हूँ थोड़ा रोड के सेंटर में लगाएंगे ताकि गाड़ी हमारी अच्छी भी लगे and uh, at this point so like का बटन दबाओ and 3 2 1 let's go so guys ये हमारी सिक्योरिटी चेक कर सकते हो आप यार दो गाड़ियां अपने पीछे एफ बी आई वालों की जो कि अपनी सिक्योरिटी है साउंड आपको आ ही रहा होगा इसमें होटर्स सायरन भी लगे हुए हैं और मेरे उतरने पे मेरे साथ जो बैठे तीन गार्ड बाकी सारे गार्ड्स नीचे उतर जाएंगे जो कि मेरी सिक्योरिटी के लिए और कोई बंदा भाई गलती से मुझसे पंगा ले भी लेता है तो भाई उसकी तो खटिया खड़ी होने वाली है तो कैसे देख सकते हो जितनी मेरी स्पीड होगी इतनी ही स्पीड रखेंगे और भाई मैंने इनका स्पीड टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट हर टेस्ट किया भाई ये किसी टेस्ट में फेल नहीं हुए भाई वल्ला खैर कैसे बंदे हैं ये ठीक है तो सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये एंड uh, अभी रिसेंटली मेरी एक गैंग वालों से उस उन्हीं के इलाके में लड़ाई हो गई थी मतलब कि वॉर मैंने छेड़ी नहीं थी गलती से मेरी गाड़ी के नीचे आ गया तो उसके दूसरे दोस्त मुझे मारने लगा जो कि मेरे गार्ड से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और मुझे लगता है अभी भी इसे ये देख भाई यही बंदा था मुझे मारने वाला जो गाड़ी से उतर के आ रहा है अभी भी यार इसने आके इसकी गाड़ी को ठोक दिया ठीक है तो मेरे गैंग वालों से ये बात उस वक्त भी बर्दाश्त नहीं हुई थी उन्होंने उतर के मेरी सिक्योरिटी ने उनको भून डाला था सो so, अभी भी वही सीन है अभी उस उनको वो बंदा नज़र आया और उन्होंने जाते ही उस बंदे को गाड़ी उस बंदे की गाड़ी ठोक डाली तो so, गैस देख सकते हो पुलिस भी भाई इनके आगे नाकाम है भाई रुक गई है पुलिस भी इनके सामने कुछ नहीं कर सकती जो हमारी सिक्योरिटी है बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है एंड uh, अगर मुझे कोई वॉर जीतनी होगी किसी भी गैंग से मेरा पंगा होता है तो भाई इस सिक्योरिटी को बुला लेता हूँ और ये खटियाँ खड़ी कर देगी भाई उड़ा देगी सबको भून डालेगी छलनी बना देगी सो लेट्स गो आप पीछे देख सकते हो गाड़ियाँ आ रही हैं क्या स्वैग है यार कमीनी इंसान सॉरी यार गाली दे दी लेकिन ना ये जो डिंका जस्टर दरमियान में आ गया सारा स्वैग ख़राब कर दिया मेरा अभी यहाँ पे गाड़ी को पार्क करते हैं आराम से लैंडिंग होगी पार्किंग अभी कैसे खड़े हो ये थोड़ी सी इरेगुलर पार्किंग है इनकी बट और बाकी कामों में बहुत अच्छी है ये वही बंदा है मतलब कि एक शक्ल के काफ़ी सारे आते हैं तो भाई इसे ना उतर के पीटने लग जाना सो so, अभी मैं इनको कैसे खड़ा करूं कि एक अच्छा व्यू मिले मुझे हाँ गाइज ये बात हुई ना आगे से भी गाड़ी है इधर से भी गाड़ी सो ये देखो मेरे उतरते ही सारे के सारे गार्ड्स इधर उधर मेरे पास आ गए हैं जो कि अब मुझे कवर कर लेंगे सही है देखो गाइज यही तो चीज़ चाहिए थी ना आगे पीछे गाड़ियाँ खड़ी हों सारे लगे हों उन पर एफ के गार्ड्स हों सो लेट्स गो वापस से बैठते हैं एंड चलते हैं कहीं और जगह पे लोगों को डराने के लिए और बैठ गए ये क्यों खड़े हैं भाई और गाड़ी किसने लॉक कर दी गाड़ी लॉक हो गई यार ये बैठ ही नहीं पा रहे तीनों के तीन बाहर खड़े हैं अच्छा अभी मैं दोबारा बैठता हूँ शायद अब बैठ जाएं अभी और बंदे बैठ गए हैं ये बैठे नहीं हैं और यार निकालो उनको बाहर अच्छी सिक्योरिटी है भाई अभी तो इतनी तारीफें कर रहा था मैं लोगों की निकलो निकलो सारे के सारे बाहर निकलो तुम लोगों का मसला क्या है मारू क्या इधर इधर अच्छा मार के देखता हूँ क्या मुझे रिएक्ट करते हैं ये नहीं भाई लगता ही नहीं है इनको भाई मैं मारे जा रहा हूँ इनको लगे ना गन से फायर करके देखता हूँ इन पर एक मिनट एम तो बनता है भाई कोई असर ही नहीं है पता नहीं यार ये रोबोट है या फिर इन्होंने कोई ऐसी जैकेट्स पहनी है अभी इनकी गाड़ी में बैठ रहा हूँ मैं या फिर उन्होंने कोई ऐसी जैकेट्स पहनी है कि इनको भाई गन तो टच कर ही नहीं रही है ना आ जाओ भाई आ जाओ गाड़ी खुल गई आ जाओ तो गाइज ये तो बैठने नहीं वाले तो हम इनके अलावा भी जा सकते हैं कहीं पे भी हाँ हमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है हम इनके मतलब के गार्ड्स हम इनके गार्ड नहीं ये हमारे गार्ड हैं सो इनके अलावा भी हम कहीं पे भी जा सकते हैं तीन गार्ड थे मेरी गाड़ी में और तीनों के तीनों यार उतर चुके हैं सो कहीं कोई बात नहीं मेरी गाड़ी में तो नहीं होनी चाहिए गार्ड्स मेरे पीछे पीछे होने चाहिए सो लेट्स गो अभी हम थोड़ी सी राइड लेते हैं और वीडियो का लाइक कर दो अगर आपको मूड अच्छा लगा हो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा मूड और अगर चाहिए हो तो फिर भी मुझे बता देना एक गाड़ी मेरी पता नहीं कहाँ गई है गार्ड्स की सो so, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड uh, मिलते हैं अगली वीडियो में नए मूड के साथ नई एक कोई ना कोई पंगा ज़रूर करूँगा ठीक है सो so, अगली वीडियो के लिए बाय